مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام دي جي مصكم أسد بان Erset Baen. som er DJ Maskom er sitt barn.